Silahkan dimakan. Hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Hafiza Ayuma Channel. Eh. Eh. hari ini mau bikin kue teman-teman Namanya kue apa? Thank you. did yet?